Saluton al tio yen i vudi vie dio kai hodiam mi estas ege malfelicia fakte mi vos pugno bati iun ca ien la cialo de mia malfelicezzo. Do fin fine horia mi ricevis la contracton por mia nova posteno, en tute mi attendis plio du semainui, um, ca eble vi memoris che anto du tagoi mi declaris publice, ca mi avas novan postenon, ca gi esas tre bon, ce tre bona entrepreno, um, ca ti estas miai ex collegoi, ca mi estas felice pri tio, ca tio plu, ca gi simple estas feliciga video blogo mi sposa sed hodia mi estas mal felice char mi ricevis la contracton kai tra legis la tutan contracton mi atingis la sekcion um, pri la salero mem kai anu e mi tra legis gin uh, chio shine there chio shine um kai tiam mi fakte e di marke skelo por la salero havis ege mal grandan stelon a pudgi kai la saledo la numero mem esas justa um sed kiel estis la stelo tie do mi sekvis gin al alia parto de la kontrakto kai fakte tiu stelo signifas ke la tutan sumon inkluzivas la pension kai kiam mi anue diskutis ĉi tiun laboron kun mia nova estro mi diris ke ne um la saledo mem devas ne inkluzi la um, pension g g devos est la baza salero kai li did is yes bone bone bone um kai chio shines ke chio est acceptita um kai poste mi al laboreo mi vidis al locon vidis um, mi ein mi ko intie um kai tiam am mi dit kai al trovis tion do compreneble mi kontaktis is mi al estron charini estas mi ko facebook um kai per messaggio in kai mi dis ki o kazas en la contracto mem estas chitio stello ki u signifas ke um tiu numero vere ne estas tiu de mono ki mi en spesos kai fakte ki mi kalkulis la pension en um la sumo de ki o de mono mi en spesos gi signifas ke mi salero estos fakte io mete pli alta ol mi en nuna salero am che chitu entrepreno qui es es quin minuto in for piede de chitie do tio signifus che se mi exceptus chitu un posten un chitu noven postenon, mi devas voyagi quare dec minuto in am um, bicicle uh, chiu tage a uh, tien kai tiam paren de do fakte es es plio quare dec minuto am um, kai mi devas am um, labori il meta pli longe Um kai mi devas labori en pli stresiga medio. Io meta pli stresiga, sed ankaŭ ĝi estas bona medio. Um sed fakte ĝi changis la tutan situacion. Do mi diris al mia estro, nu tio ne estas akceptebla. Ni jam diskutis ĉi tion, am kai chuvi po shanchi gen kai li dis no fakte mi, mi kontaktas vin poste char mi devas paroli al aliai kai mi dis bone kai mi pensas ke simple es dis erado en la kontrakto mem am kai poste li fakte sendis al mi mesajon kai dis no fakte tio es so salero estas shanjebla vi povas accepti au rifuzi gen faru la plaĉe kai en tiu momento mi sentas kvazaŭ mi estas perfidita um kai subite li suppose li estas mi amico kai subite cio shangigis char li simple dis acceptu au rifuzu gen char mi ne povi shangigin li ec ne diris pardonon uh, mi fares eraron au estis eraro en la proceso au kai tio pul kai tio pul estis tre stranga kai nun mi sensas kvazal mi estas fekulo char mi mi devas diri al li ke ĉi tio ne estas akceptebla kaj ni jam diskutis ĉi tion kaj mi ne povas akcepti la postenon um sed mi jam renkontis ĉiun tie kaj tio plu kaj ĉu ĉi tio shanjos ni an amikets on mines cias um verishaina gi signifas ke ne plu povos labori kun li eston tetsa chargias stres stranga kai ambigua situazio um kai mine mine povos accepti la postenon, on cer fakte gi simple estus malbonigo de mia vivo Am to mine havas novan postenon, mi mis mi devas sendi mesajon kai diri nu mine povos accepti Para dono min shines ke estas miscompreno inter ni ai sed vere, ne estis mi jam clare diris tion, sed fec al tio. Um, kai mi supposes ke mi simple vols dividi tion con vi, char ci tiu video blogo temos per mia vivo, um, per tio kion mi faras en Esperantujo, kai exterre de gi, kai ne, cio ne estas felicio. Um, estas mal felicia i tempo kai jen unu el ili, um, gi estas mal ocaso, kai shainas ke... Vi povas fergesi per tio kion mi dides antal du tagoi, char mi ne povas labori con la manekenoi, kai la mam zono kai tio pu eble mia edzino estos felice per tio sed yen cio! se vi shatis chi tun situacion shatu mi an filmeton disconigo gina bonu kanal se vi an ne bonis ke mi vidos vin chuen la veronta filmo kai se vi ne estos tie vere mi estos display mal felice fek al tio jis jis kaj jis kai kiel chiam mi volas danki mi ein donatanto in che patreon kai an vi pa vas fari gi patreon subtenanto se vi desideras simple idu al ligilon la priskribo sube kai mi ein donatanto in nunai estas and we team bon kada santo chris Perdue, craig robertson gb onda Jacob hayber James Harlan, Jay Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah C. Shane Parr, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.